Thank <laughs> you. Si wargi dulur baraya jangka bena pala wargi Hampura nu diseba ya kuring rek merebeja Pilihan nu rea dipajang di kertas sorak Pikeun orang pemilihan nu bakal datang Mapak apil nu kedung deui gancang bakal kasorang Anu masih kene bingung milih loba jadang lu akan rek merebeja anu gamlang Milih wakil rakyat kudu bener jeng akurat Lain pedah deket dulur baraya atau sobat Tapi nu bukti rakyat lain saukur debat Getol kana sholat kabe pancen nyieun maslahat Pikir maneh kabe nu masih hese di palire Milih jalma nu daek gawe narancage Nu pasti ayana ukur di Dapilna PKB Purwakarta Karawang Bekasi nu pancen oh yeah Hiji Masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta yakin pasti jaya KB lembur desa pasti sejahtera Hiji Masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta yakin pasti jaya Yuk KB desa lu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta, yakin pasti jaya KB lembur desa, pasti sejahtera Hiji masa Karawang, lu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta, yakin pasti jaya Yuk KB desa, pilih kamu dah Sampurasun Purwakarta si wargi dulur jangka jeng pala wargi Hampuran nu diseba ya kuring rek merebe Japili pilih rea dipajang di kertas sorak orang pemilihan lu bakal datang mapak April lu ke kedendei gancang bakal kasorang anu masih kene bingung milih lo bakal bimbang lu akan rek mere beja anu gamlang milih wakil rakyat kudu bener jeng akurat lain peda deket dulu baraya atau sobat tapi nu bukti rakyat lain saukur debat getol karena sholat KB pancen nyieun maslahat bikin mana KB nu masih hese di palire milih jalman udah dae gawe na rancage nu pasti ayah na ukur di dapil na PKB Purwakarta Karawang Bekasi nu pancen oh yeah sejahtera Hiji masa Karawang, nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta, yakin pasti jaya Yuk KB Desa, pilih Kahuda anu masih kene bingung milih loba kabimbang Yedangu ya akan rek mere beja anu gamblang Milih wakil rakyat kudu bener jeng akurat Lain peda deket dulur baraya atau sobat Tapi nu bukti rakyat lain saukur debat Getol karena sholat kabe pancen maslahat. masalah Bikin maneh kabe nu masih hese di palire Milih jalman udah gawe narancage Milih wakil rakyat kudu bener jeng akurat Lain peda deket dulur baraya atau sobat Tapi nu bukti rakyat lain saukur debat ngobrol karena sholat KB pancen nyieun mah bikin Pikir maneh KB nu masih hese di palire Milih jalma nu eh, gawe na rancage Nu pasti na ukur di dapil na PKB Purwakarta Karawang Bekasi nu pancen oh yeah. Hiji masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji Urang Purwakarta yakin pasti jaya KB lembur desa pasti sejahtera Hiji masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji orang Purwakarta Yakin pasti jaya Yuk KB Desa Pilih Kang Huda Hiji mangsa Karawang Nu pasti menang Bekasi bakal pasti Jadi nomor hiji Orang Purwakarta Yakin pasti jaya KB Lembur Desa Pasti sejahtera Hiji mangsa Karawang Nu pasti menang Bekasi bakal pasti Jadi nomor hiji Orang Purwakarta Yakin pasti jaya Yuk KB Desa Pilih Kang Huda ini wakil rakyat kudu bener jeng akurat Lain peda deket ulur baraya atau sobat Tapi lu bukti rakyat lain saukur debat Getol karena sholat kabe pancen yang maslahat Pikir mana kabe nu masih hese di palire Milih jalma nu eh, gawe narancage Nu pasti na ukur di dapil na PKB Purwakarta Karawang Bekasi nu pancen oye oh yeah. Hiji masa Karawang nu pasti menang Bekasi bakal pasti jadi nomor hiji atravessar